la eh, senadora electa por el Distrito Nacional, eh, la joven eh, Farideh Raful, la cual ella no pudo, trató, luchó por más de cuatro años de introducir un proyecto de ley donde eliminar instituciones que lo que están ahí para generar cheques y posiciones y dar puestos a, compañeritos que pusieron, que negociaron y hicieron su trabajo político, y que, pero que al Estado le sirven de una, eh, un ente de, gastar dinero sin ningún tipo de funciones. Ella, y eso lo vemos bien, cuando te mencioné las instituciones tú me vas a decir si está de acuerdo sí o no. Yo creo que eh, eh Faride confirma que reintroducirá el, el, proyecto del año 2017 en la Cámara de Diputados. No pudo ser eh, conocido porque tuvo mucha traba eh, la eliminación de más de 50 instituciones, proyecto que será reintroducido ahora nuevamente a partir del, de agosto. Eh, esto eh, va a tratar de eliminar más de 50 instituciones que, oye lo que oye, oye, pasarían a ser parte del Ministerio de Agricultura. Claro, si hay un Ministerio de Agricultura, Víctor, ¿para hay que, ¿para qué tenemos que tener un Instituto Azucarero Dominicano? Consejo Nacional para el Fomento y Reglamentación de la Industria Lechera. ¿Para qué? Si eso puede ser parte, un apéndice de, de la Secretaría de Agricultura, ¿o no? ¿Eh? El Consejo Dominicano del Café, Instituto del Tabaco, Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, Instituto Nacional de la Uva, el Consejo Dominicano de Pesca y Agricultura y Acuicultura, Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, Comisión Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario, Consejo Nacional de Producción eh, Pecuaria y así sucesivamente. Te quiero decir que son instituciones que pueden ser oficinas de la Secretaría de Estado de, Agricultura, o no es así. Pero fíjate, serio, que para en este caso eso no va a ser para nada difícil, que todas esas instituciones que tú acabas de mencionar, que están dentro del listado, que en el 2017 se refería a la diputada en ese momento, Paribe Raful, son instituciones creadas por decreto por el presidente. Es por eso que inmediatamente el presidente electo Luis Abinader, consciente y claro, y de acuerdo con, con Farid Raful, de inmediato ah, ah, se ha puesto en eso. Por ejemplo, por mencionarte otro que, que tú no has llegado hasta ahí en el estado que, se dio a publicar, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPE. Yo quiero que tú digas ¿Cuál es el papel que ahora mismo en los últimos nombrar Un, no, ahí para nombrar a uno que apoyó en la campaña un partidito de eso. Entonces, ¿qué pasa? El que dirige Inespre es como si manejara un ministerio. Entonces, dentro de ese ministerio va a, emplear cientos y cientos de personas ah, para cumplir con la promesa de campaña que se hizo. Eso, eso es único y exclusivamente para lo que funcionan ese tipo de instituciones creadas por decreto en su momento. Y por eso es que que la mayoría de las personas ve con muy buenos ojos y, agradables que eso se disuelva. Hay gente que tiene miedo y diría, bueno, los puestos. No, no, no, Es que esa institución que ahora actúa va a pasar. Y, oye, no va a afectar en nada la, empleo empleomanía. No. Van a quedar ahí. Lo que pasa es que el manejo, los recursos, van a ser manejados desde una institución que está por encima, que es superior a esa, que fue por ejemplo, yo quisiera que alguien me dijera a mí, la de inestre de ¿qué es lo que hace Inés? Oye, eso. Oye, oye, dirección, oye, dirección general de programas especiales de la presidencia, por favor. Dime, ¿Eh? dime. Entonces, eso no es más, son instituciones para, para lo que nosotros acabamos de señalar, que Cero Romero es nombrado en el Instituto de Educación en Tabaco, vamos a poner, Víctor es el candidato a la presidencia, pero lo apoyan 50, 40 eh, lacras de partidito que nunca van a la a, a, terciarse a las finales, sino que me apoyan. Entonces, eso son como hijos de la calle. Yo a esos hijos de la calle no les puedo dar eh, eh, relaciones exteriores, no le puedo dar embajada, no, le, le voy a crear cositas para ponerlo el actual pues. director del INES Preserio. Ajá, sí, sí, sí. Este es un partidito. Un partidito de 10 gente. Y ese, unos cuantos amigos. Ese tiene los 7 miembros que tiene el partido. Él es el encargado. Y los 7 miembros que tiene el partido están ahí frente al, trabajando. Su, ganando su Yo quisiera que, me dijera alguien el papel, la función que hace el INEP en este país. Tú mencionaste, por ejemplo, eh, eh, Fondo Especializado de Desarrollo Agropecuario FEDA. Son apéndices del Ministerio de Agricultura. Todo eso. Un director con rango casi de ministro, el que administra el FEDA, el que le encargó del FEDA, dentro del Ministerio de Agricultura. ¿Para qué funciona eso? No es que el FEDA va a dejar de funcionar, sí, como fuera, sí, pero un apéndice de agricultura que va a ser manejado por el ministro de Agricultura. Las personas que están trabajando en el FEDA seguirán en el FEDA, porque van a hacer la función que, actualmente están haciendo, pero no va a manejar cientos y cientos o miles de millones de pesos. miles millones de pesos. Paralelo, a, agricultura. Entonces, esas son medidas que hay que aplaudirlas. Y hay gente que está nerviosa porque cree que las personas que laboran en esas instituciones van a perder. No, no. Es posible que sigan siendo eh, eh, los, los mismos empleados o empleados nuevos, pero no van a actuar de manera independiente es un ministerio, Ministerio de Agricultura y Ganadería, así que se llama. ¿No es así que se llama? Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿No es así que dice? El Ministerio de, Cultura, de Agricultura, oye, es la, la, institución encargada de todo eso. Todo lo que se afine, afine con el sector y ya, tan sencillo como eso. No, Entonces, nosotros, yo estoy de acuerdo con esas medidas, con esas medidas de funcionar todas esas, eh, esas instituciones. La sede. E e e. Exacto, dime. ¿Eh? Dime. Entonces tenemos cuatro EDES, el norte, el este, el sur y no sé cómo se llama, EDES hasta qué yo, Entonces son muchas instituciones. Comercializadoras. claro, para lo, por que nosotros acabamos de decir. Es para colocar esas personas, esos que salen a carbanear claro está, en busca de en su momento se han tomado en cuenta. Pero estamos de acuerdo con que esas... Pero le pagan con, el, con mis impuestos, le pagan con el frenando el desarrollo del país y eh, no inversión es donde se tiene que invertir. Mira cómo estamos hoy, un día como hoy, no apareció una cama hospitalaria. Consejo, Estatal la Azúcar para vender terreno del Estado. es para eso que sirve nada más. ¿Eh? Porque lo que yo quisiera es que alguien me explicara la función de cada una. Ahora yo te digo, ahora te pregunto, ¿cuánto ingenio hay funcionando? Lo privado nada más. Y no me venga a mí a decir que eso no deja, porque pregúntelo a aceptar Romana. lo privado es que uno o dos. Sí. dos. Entonces hay, hay un instituto, hay un, consejo estatal, de la estatal ¿Para qué? Para, para para las propiedades propias del Estado, que en su momento era el mayor eh, eh, eh, vía de ingreso. véndele, véndele mil tareas, ¿a ¿ah? A tres pesos con 50 centavos. Así es, tan sencillo como es. De manera que nosotros desde aquí estamos de acuerdo con esas fusiones que tiene previsto y que están llevando a cabo y que lo que llevará a cabo más bien a partir del próximo 16 de agosto de que Claro, que a lo que trabajamos y sabemos dónde que, dónde que se está yendo nuestro, nuestro esfuerzo, nuestro futuro y nuestros hijos que, lo que van a encontrar va, a ser aquí ojalata y deuda. Es ahí que está yendo el dinero. Este país, hay instituciones que se chupan lo que es mantener 20 hospitales funcionando en este país, 20 hospitales regionales funcionando en este país y, nos estamos dando cuenta ahora, y el gobierno tiene que, el que entrante tiene que saber que la salud aquí es un flagelo muy grande. Y eso la debilidad lo vio ahora. Gracias a que tuve veas que no todo es malo en la vida. Esta situación especial le quitó y le bajó los pantalones a la salud pública dominicana.